فينك يا حسرة عشرة زمان كنا انا ويا خليت قلبي مجروح فينك يا حسرة عشرة السماء كنا انا وياك خليتي قلبي مجروح فينك يا حسرة عشرة زمان again شلت زمان